accounting of this statue of Dr. Chankomo here in Bulawayo along Main Street, which is the central point of Bulawayo, is very significant to the people of Matabele, considering that Joshua Mukabonkomo played a very significant role during the liberation struggle which brought about the independence of Zimbabwe. So it, it stands as a reminder to everyone who comes to Bulawayo that Joshua Ngomo had an important role that he played which should not be forgotten, which should be remembered on a daily basis. Uh, our leader Joshua Mkabonyo Ngolongoma was a unifier, he was a nationalist. As you can see, Mbalawethu means which represented everyone in the country, even abroad, He was a respected man. He used to do his job well, politically he was not. I think it is of which Ngomo is something of great significance to the uh, Zimbabweans and the Africans in the whole. Why? Because eh, zvine zvazvinoreva muupenyu hwemunhu anonzi muafrica ukati ndago back to your history and ukacheka paiva vana king leo paiva mamissionaries kuafrica ah, yobo said um, oh, vava simba rokukunda hondo dzavo zvichireva izvo kuti vaiziva kuti zvine zvazvinokoshera ndatva tichionaio nhasi pavanenge vasvika ka vanosiya mazita avo namasechesi avo kaenda kuengland tine sechi yaqueen kaenda kusouth africa tine sechi yamandela